هاي هاي شحال ما سمعتوش هاد الشي ياك <laughs> اوك اوك حان الوقت وحلف وقتو لا يزيد والراب دمو في دمنا ومن بين اموال ونيها ولبسي عرضكم في زردة نتأسف خسارة مقبارتنا مات حساسها هنا الدود يشد معانا البيفان لاصاجي السباب ماشي جيل علاش طاح شعرنا بويسك اللي خاف يسبني بدي اسكر راي ما القريف طرون طروش لا روحي تلفلها الخيال يحاول يشد الريتم يصير وان دي خيال ما القريش تام مفزقش الجام خيلي خالف خلخال وماشي على رجلين لباتو لنجمع قوم في جلسة مراكش ملزوم تفهم تو اي لاح نبلة حتى إلا شدك تشوف بحر وغرقت في جغمة يمكن الدورة تطلع تريونجل فوار ويدا يمكن هاد التراك يخسر بكعية الفوليوم يمكن سبابها نقاوت الميكساج دريدا هادي اللي التقايس داز عشاها مريشا والبيت هذا دوارنا ناشفة الكبير عباد برادو هادي قبيلة بغاتني بإجماع عليها شيخ هذا شعبي يبايعني بكامل رضاه بين السكس يزهق لك الإكس وتخرالك الإيكريك منام ينام يفيقك هاد البانش يستشهدوا بالحكاية زمان قريش كي معاوية براس عالي فيرست جيم كورة كيما أصل ديابل أونج غيقلبو هناك البوراق صرا بسباب الريدبول هنا المعراج عطا صداع شي حديد عيد الختانة فهما نار طاع جبريل ملابس بالغامة عرقان في جلابتي ما مكررت الحياة ما واسعة قشابتي الوصية نطيحة سبعها صايق واللي حرتو الجمل بكتوف غراف خبارنا هنا ما عندها برباح وسخرتنا ما يديها قايد ويلا طياب عشانا نشفات مرقتو الدغمة بدعتها ضربات إلزام التفاح شجرة الخلد دوقوك غي دودتو تعلاق الشيخات غيطاج من حبابكم من زومات تمشي السيرورة عليه عليهم وعليك وفوقتها دماغي اكتيفا فال ديمونشنز وبليزيري ماشي في التصفاق ولا غوات واو هنا الراب فيا زاد وتريزن ماشي عادتي تشاد Heaven. ربي العمات الله يرحمه ربي العمات معك <laughs> وهذا وجهك